тарамдыр күні мен ошқалар бір неменен сөйлесіп жатамын мен сен қашан мемлекетіңді бағасың дедім десем таң таңқалады мен мен ұмытпаған мемлекетті сен балдар мектепте оқып жатады десем ооба дейді мұғалімдер айлық алып жатады оға кім беріп жатады оларға айлықты мемлекет мемлекетке кім беріп жатады ақшаны кім сен ойланып көрдің бе кім беріп жатады мемлекетке ақшаны ойланып көрмейді екен мемлекет ақшаны қаяқтан алады Bizden alış gerektir. Bizden işimiz gerek. İşte alınan mallar memlekettir. Bağış gerek sağlık bilen. Bırkında ben bir reportaj gördüm. Çetelden. Bir cana şu kredi suçunda menimce şu Fransa ülken İspanya ve İsmi'de yok. Halklarının nagruskası düşümü 80 payda çıkıyor. 80 payda, 100 soru işlesen 80, 80 soru alıp. halkı. Bir işlerden sordu. E, sen 80 payızın naluk türü odasın. қиналмадың ба десе жоқ қиналмадым дейді а неге десе мен деген францияның спонсорымын да дейді сөзді қарап қой кім айтады мен қырғызстанның спонсорымын деп сұраса бер сұрамаса барып берешкеге мемлекетім мен айналып кетейін егер сені бақпасам азыр мен басқа біреунің мемлекетін алып қаламын депші мынау айтсам көбіне мен келесо деп өткенде біреу комментарий е келе келесо дейді еще гмен жазып тұр мамлекетти halkı mamleketni мамлекет oladi mamlakat керек olish kerak deydi o мені тайның беріп қойды бір кезде бір кезде менен келесі емес неберем келет, ошоны сен бак деп тайның берип койду эле мамлекетке яғни Биз бакпасак мамлекет карыз алат. анан башка біреуге иштешке аргасыз болот